Saluton al cio, jeni vudi e vie dio, kai ci octe mi ne volas paroli pri mi mem, yes, ja, ofte mi faras tion, char mi amas min, sed facta, citiu filmo temas pri alia esperantisto, citie en Sidneo. Tiu esperantisto estas Polina. Ŝi estas la felino de Dmitri. Ĉu vi memoras ŝin? Ŝi kelkajn fojojn aperis en miaj videoblogoj. Jen iom da filmita materialo de ŝi. Espereble mi povas trovi ĝin. Ĉi tiu filmo fakte estas voko. Mi vokas al la internacia Esperanto-komunumo, ĉar mi kaj ŝi, kaj precipe ŝi, bezonas vian helpon. Mi volas ke vi diskonigu novan kampanjon de ŝi al la mondo. Kaj la interesa fakto estas tio, ke ŝi ne scias pri ĉi tiu kampanjo. Ŝia patro kontaktis min Dimitri kaj diris nu mia felino ĉiam volas esti manekeno kaj ŝi volas esti jutubisto kaj ŝi tre ŝatas kial vi faras filmojn kaj tiel plu. Ĉu vi povas helpi min famigi ŝin? kaj mi diris: yes, kial mi povas helpi?" kaj li diris: "Vi simple devas diskonigi ĉi tiun kampanjon, konkurson al mondo." Kai se shigaino sufiche da voch si facte gainos la concurson mem, cae si gainos monon, si gainos vestagioin, cae facte si gainos eble um, postenon kiel manekeno dum celcae tagoi, mi ne in tute. Mi simbole scias che gi tre ege felicigu sin se ni povus successi, sed vere mi besonas vien helpon, char estas celcae aliae virinoi en citiu concurso, kiu jam havas multain voctonoin. Do, anue, Edu el chiku retayo yenji gs um style recruits kai vi simple devas idi al lokoro ye la suba parto de la pajo kai al klakujin Ne es tio malfacile simple faru tion faru gim multe per diversa iloi um kai invitu chiu al via en al al chiku pajo po simple shatu shatigen kai yes yenchi de nove Am kai se ni gaino suffice multe, si vidos che Esperanto povis esti tre utila, ciu ne? Do yes, simple iru tien, um, shatu gin, diskonigu gin, kai mi presca diris abonu mian kanalon se gi ne rilatas al tio kiel mi justiris. diris. Simple diskonigu ci tiun campanion, ci tiun reteion la tuta mondo, kai helpu iunan esperantistinon, kai tio estos cio, kai se vi ŝatas ci tiun filmeton, diskonigu la campanion. Um, kai abonu mian kanalon kai mi vidos vin ĉiujn en la veronta filmo. Kai se vi ne estos tie, mi trovos vin kai batos vian vizaĝon ĉar vi estas kapsulo. Ĝis! Kai, kiel ciam, mi volis danki mia in donatanto ce Patreon, char vere sen ili, mi ne povis daudigi citiun canalon. Ili estas da viv sango de citiun canalo. Kai miai gis nuna i donatanto i estas, Andri Timp, bon coro Chris Pedu, Craig Robertson, GB Ante, www.finefine.ito, Jacob, James Harlan, JZ Knuckles, La Stranga, Lex de Olivier, Ludisto, Margarita Kilpack, Robert Nilsson, Robert Port, Sarah SC, Shane Power, Tommy Lindsley, Andy Martinez, Kai, you know who.